bu do'stlik shunday narsa ekanki qani qiyomat kunida ham foydasi tegar ekan do'stlikni endi qanday do'st bo'lish kerak buning uchun desa yaxshi solih do'st bo'lish kerak ekan bu borada nima deyilgan qur'oni karimda ham qarang do'st haqida gapirilgan ekanda mana mana shu joyda o'tirganlar hammamiz qiyomat kunida bir birimizga shafoatchi bo'lsak bo'lar ekan mana hozir birinchi o'rinda kimlarni do'st tutsa bo'ladi bu haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsakda keyin ana o'sha oyatni aytib keyin sharhlaydigan bo'lsak maqsadga muvofiq bo'lar ekan qarang do'st tutib bo'lmaydigan beshta toifa inson bor ekan jafari sodiq rahmatulloh alayh do'st tanlashda quyidagicha tavsiya bergan ekan qarang besh toifa inson bilan do'st tutilmagan bularni birinchisi deydi yolg'onchi bilan deydilar qarang nimaga endi desa chunki har lahzada aldanib qolishingiz mumkin deydida har lahzada aldanib qolishingiz mumkin u misoli sarob uzoqni yaqin qiladi yaqinni uzoq qiladi sarobga o'xshaydi degan ekanlar qarang ikkinchisi deydi ahmoq bilan ham do'st tutinmagin degan ekanlar ahmoq bilan u sizga foyda keltiraman deb zararingizni ishlab qo'yadi degan ekan uchinchisi deydilar hasis bilan ham do'st tutinmagin eng muhtoj paytingizda deydi sizni tashlab ketadi deydi to'rtinchisi deydi qo'rqoq bilan chunki u tahlikali paytda sizdan qochadi qochib ketadi degan beshinchisi deydi fosiq bilan ham do'st tutinma zero u sizni bir hovuch taom yoki undan oziga almashib yuboradi degan ekan qarang mana do'st tutib bo'lmaydi do'st tutib bo'lmaydigan beshta toifani aytib o'tganidan keyin endi do'st tutinsa bo'ladigan toifani qur'onda alloh taolo zikr qilgan ekanda qarang solih do'st haqida hasan basir rahmatullohi alayhi haqida so'rashgan ekan yaxshi do'st haqida ya'ni oyat haqida so'ralgan ekanda qarang shu aro surasini bu yuzinchi bir yuz birinchi oyatlari haqida so'ralinganda aytgan ekanki ho'p endi bizlar uchun na oqlovchilar va na biron na biron qadrdon do'st bordir oyat haqida so'rashgan ekan famalana min shafiin vala sodiqin hamim degan oyat haqida ekan qarang ushbu oyat haqida hasan basiy rahmatulloh alayhi aytgan ekanki bu qiyomat kuni bo'ladi bu qiyomat kuni bo'ladi jannat ahli jannatga do'zax ahli do'zaxga kirgan paytda jannat ahlidan bo'lgan bir kishi aytar ekanki ey robbim falonchi hamrohim kelmadi qayerda falonchi do'stim qayerda uni jannatni ko'rmayapmanku deydi shunda unga u do'zaxda deyiladi qarang u do'zaxda do'sting o'sha hamrohing do'zaxda shunda haligi kishi ey robbim yo parvardigoro uni yonimda emasligi sabab jannat menga tatimayapti degan jannatda maza qilmayapman bu yo'qligi uchun deydi shunda alloh taolo uni do'stini do'zaxdan chiqarishga buyruq beradi u do'zaxdan chiqib jannatga kirgan kirar ekan do'zax ahli so'rar qarang endi hayron bo'lar ekan do'zaxdan jannatga olib kirib ketayotganda hayron bo'lar ekan qarang uni kim shafoat qildi uni kim shafoat qildi uni kim chaqirdi uni solih amali bormi deydilar shunda nima deb javob beradi yo'q buni hech qanday solih amallar yo'q unda shahid otasi yoki shahid akasi shafoat qildimi dergan do'zax ahli yo'q deyisharkan unda payg'ambarlar yo rasullar shafoat qildimi deydilar yo'q uni solih bir do'sti shafoat qildi deyilarkan qarang uni bir do'sti bor edi yaxshi do'sti bir solih do'sti doim ollohni eslatib turardi unga ana o'sha do'sti nima qildi shafoat qildi shunda do'zax ahli faryod qilishda qilishadi va endi bizlar uchun na oqlovchilar va na biron qadrdon do'st bordir bas qaniydi yana bir marta yashashni iloji bo'lsa bizlar ham mo'minlardan bo'lsak deydi qarang ha mana shu shu aro surasini bir yuz yuzinchi bir yuz birinchi bir yuz ikkinchi oyatlarini ma'nosini aytyaptida ana o'sha oyatni keltiryaptiki qani endi biz ham dunyo hayotiga chiqarsak-da, bir yaxshi inson bilan do'stlashib olsak derkan qarang mana shunday deydi koshki dunyoga bir zumga bo'lsada qaytarilsayu qani endi orzuda endi bu narsa o'tib ketgandan keyin bu iloji yo'q bo'lgan narsa shuning uchun hozirgi hayotimizda yaxshi do'st xudo uchun do'stlashib qo'yaylik ekan namozga ayniqsa namozga kelayotgan insonlar mana shu joyda ham xudo uchun do'stlashib qo'yaylik hech bo'lmadi deganda qiyomat kunida asqotib qolar ekanu qarang do'stlik a bu dunyoda ho'p asqotmas asqotadi bu dunyoda ham foydasi bo'ladi lekin qiyomat kunida ham buni foydasi bor ekan qarang aytyaptiki yana jannat egalari jannatga kirganlarida dunyoda ezgu ezgu yo'lda birga yurgan do'stlarini ko'rmasalar izzat sohibi buyuk Allohdan ey Robbimiz dunyoda biz bilan birga namoz o'qigan ro'za tutgan do'st birodarlarimiz bor edi ularni ko'rmayapmiz deb so'rashadi alloh taolo do'zaxga boringlar yuragida zarra og'irchalik iymoni borlarni olib chiqinglar deb marhamat qilar ekan hasan basriy rahmaulloh mo'min do'stlarni ko'paytiringlar qiyomatda ular shafoat qiladilar dedilar qarang hasan basiy rahmatulloh alayhi aytgan ekanlarda do'stlarni ko'paytirib qo'yinglar qiyomat kunida foydasi tegadi degan ekan qarang ibnul javziy rohimaulloh agar jannatda meni orangizda topolmasangiz ey robbimiz falonchi bandang dunyoda bizga seni eslatardi denglar degan ekanlar qarang dunyoda o'sha palonchi seni nomingni eslatib turardi doim deb mani bir eslab qo'yinglar deb yig'laganlar ekan qarang yig'laganlar ekan alloh u kishidan o'zi rozi bo'lsin rahmatiga olsin deydilar qarang aytyaptilarki bu yozgan buni yozgan inson hasan basi rahmatulloh bu haqida gapirib beryaptilarda buni aytayotgan inson men ham deydi oralaringizda bo'lmasa meni surishtiringlar ehtimol deydi bir martagina bo'lsa ham ollohni eslatgandirman deydi qarang bir marta bo'lsa ham ollohni eslatgandirman meni ham bir eslab qo'yinglar degan ekan shuning uchun mana shunday yaxshilikda do'stlashaveramiz ekan do'st qiyomat kunida foydasi tegar